أطلب البصر عدو واحد سقطت سبايك تي بي ستبدأ المطاردة ثبت المدفع تبقت ثلاثون ثانية تبقت عشر ثوان آخر لاعب باق عبئي لا ينتهي أراقب هنا أراقب هنا أضع الحال يجب أن نتعثر الآن تبقت ثلاثون ثانية حان وقت الصيد تبقى عدو واحد ثلاثة قتلى تبقت عشر ثوان آخر لاعب باق انتظروا حتى أعميهم قبل الهجوم أضع الحق cidade أنت حلفائي من التالي؟ بدأ العد التنازلي آه. رصد عدو في إيه؟ لقد سبايك في إيه؟ أعيد التلقيم أطلقت الصقر البصر تبقت ثلاثون ثانية تبقى عدو واحد سقطت لسبايك في A أه، إنها سيمفونية الموت لا داعي للقلق ستعتادون على سماعها Ζώνα. ثبت المدفع مساعدة رصد عدو في A رصد عدو في A رصد عدو في A هنا سقط عدو تم تقسيم عالمكم سقطت ال spike في A تبقت ثلاثون ثانية ال spike هنا هنا تبقى عدو واحد تبقت عشر ثوان ثبت المدفع أطلقت قنبلة سرب هنا لقد تحول كابوسهم إلى حقيقة